Төвшөө. Төвшөө намайг бичтэй хараа. Нас лидер домыг тоншоод байна. <gasps> Яны наа судас шиг ингээ гарсан юм биш үү? Мата үрдээд зигдэг яг яа. Доо чи хишиг талаат ямар адилхан юм бэ? Би шалтгаан ямар хэ? За амьдралдаа анх удаагаар ийм их жижиг гэ шовоонууд дунд орж ирж үзчихвэ. За бид нар одоо бөөнөрөө хамтдаа оргио таны үйлдвэрлэл явж байна. Маа арт бол бид нар volume plus-тай хамт явж байна. Аа тэр бүрдээ. За. За юуны өмнө, за юуны өмнө, юуны өмнө оргиогийн болцсон. Оргиогийн болцсон гинэ. Би болохоор хамт нөгөө оргиогийн үйлдвэр дээр ажиллагаал явж байна. Тавтай барилнаа гэдэг. Гой минимал юм аа. Цаан дээр зүгээр хараад өчцөн тий. За одоо үйл дүрийнхэн цахилгаан гарч ирээд тэгээ бид нарыг бас шалгаад ингээд албан ёсоор нэвтрүүлж оруулах байх. Гол бид бас ажиллах гэж ирсэн байгаа. Энэ шалган нэвтрүүлэх хэсэг юм шиг байна. Юу юм бла? Ой, ажил хийх гэж ирчээд арай л нэмгөө уцалчихв. Арай нэмэх юм байна. Харин за энэ захиргааны алгараа. За баярлаа. Аа за. Оо сайн байна да за оо за. За. Камера үлээгээ. Стас юм уу? Сайн байна уу? За сайн байна. За. Э, яг тэр нөгөө хөссөд бослуулж ажилтдаг юугийн л тэр өөрсдийн биеэр мэдрэх гэх. Аа хаа. Бүр нэг шантсаа үүс гэсэн юм өндөр бүр амар хүртээ. Тэгээд ажилдаа орё доо. Тэгээд юу манай эхлээд орох цаг гэж байдаг юм байна. Аа за. байхгүй манай. Бүх тийжэл юмнуудаа үйлдвэрлээд буцаагаад өөрсдөө өндгөө гаргаад гаргасныхаа дэгдэх болоод ингэ явж байгаа байхгүй юу. За тэгээд инкватер хамгийн ихэнд нь болохоор их сүргийн цех гэж байгаа. 20 зэрийн дэвлэмтэй. Аа ямар нэгэн гаднаас хүн очидгүй машинж явах одоо юугүй 20 зэрийн дэвлэм тогтооцсон байж байна. Их сүргийн цех. Цехийн дарга. Аа за. За одоо энэ тайлж байгаа. Сонсож байгаа бол манай их сүргийн дахиад азрах дээгүүр нь унсч яриад дуурж шít бид нар зүгээр энэ сонсож байна уу тийм бай Оо амар дуурж шít амар ааштай байдаг гэсэн одоо н амар имзэг тэгээд яг эн чинь их зэрэг ундраг одоо их болог гэдэг шиг тийм учраас гадны хүмүүс хамаагүй орчлохгүй хөр заавал бас орчлохгүй эдгээр маань бас стресс ч юм болоод өндөрлөхөө энэ төр болчдаг гэсэн учраас бид ид стресс төлөхгүй юм уу энэ гадуур хүмүүс нэг удаагийн гадуур гадуур Би билэн. Жиний нэг онцгой байдлыг ковцсон юм шиг л шүү. Үрээ. Коронавигийн шалгалт юм шиг тийм. Гэтэ энэ дээр оргоог өвчтэй. Би бас ингээ хав шилтэй байх бол хойлоо авир суртаа аргатай. Яг ингэж хувцалж байгаа шалтгаан нь оронгууд нэг эсвэргийн дахиад нар намайг ажилчдаг байгаа андуураад. Аа. Яг ч үгүй. Энэ буруу харагд. Нас насанд нь тохируулсан гэлийн лукстэй. Энэ намайг болж байгаа гэж үзэж байна. За. Ийм байх юм байна. Хий. За жокомол хэдүүлэг хийдэг. Энэ бол азрагтайгаа цуг байж байгаа. Аа. Аа за. Оо яа. Аа тийм бэ. Тийм бэ. 135 онотой. Бараг жил болох гэж байгаа юм шүү дээ. Оо, дотлогшоогоо орон шууд тань шүү. Тань шүү дээ. Аа, эдрийг харамжлаад тий. Зөвхөн энд эдний шуучнд орно. Нэг жил өөр ингээ уцтай биш эдний усууд орно. Шуучныг тань шүү. Чуудад тань шүү дээ. Хүнээр ирвэл сайхан хүүхний нуруунд өсөх юм байна. Тий. Ааштай. Тий, ааштай л гоё сайхан. Гоё сайхан өстэй л байна. Тий. За манай ажилт Ардын баг ирж байна. За бид нар одоо экваторын үйлдэл хийгдэрсэн. Энд чи одоо өндөг ялгах ажлыг өнөөдөр хийж байна. Сэргийл байна. Бүгдээр нэг удаагийн малгай. Аа за. За гараа угаагаар бэлд өмсөх юм байна. Нэг маск. Самано. Ана экватор цэгийг дарамт байна. Аа за. Одоо ах экватор цэг байгуулсан хойш ажиллаж байгаа жаа. За энэ бол өндөг дарах цех байгаа. Тэгээ ерөөхдөө бол айгүй тийм вакуумчсан орчин учраас жоохон камер цантах нягурттай. За эхлээд бидний үзүүлэх юм бол өндгийг хэрхэн дарддаг вэ гэдэг юм харуулнаа. Хамд бас наа хувцч нэг харгалгаанд орох гэж байгаа юм шиг дард. За. Өнөөдөр зүрх зүрх шилжилэн солгоно. Өнөөдөр дахиад хийнэ гэж. Шилжүүлсэн суулгаж тэгтэйгээ би ялгнаа гэж. За. За. Энд маань харанхуй байгаа. Аа. Яагаад харанхуй юм гэхээр нөгөө өнөөдөр харахын тулд. Аа. юу вэ юу вэ Энэ яг Instagram-та хөдөлж байгаа. Аа. Энэ бол өргөө. Аа. А эдгээр нь бол өртөө. Аа, за за за. Ах үсүг ийм улаан ягаа. Аа. Одоо эдрийг ингээд авах юм биш тий? Ийм бай. Нүүдийг болохоор буцаагаад дахиад арга шүгэндээ хийгээд эдгээр маань авахаар дэгдэх ож гарна гэсэн. Энд дээр бол маш тодорхой. Аа, тийм биш тий. Яна яна Ганц шиг ингээ гардаг юм биш үү? Наасаа өвдөд битгийв яваа. 12 хоног тануудаад одоо хамгийн эхний өдрөөс нь 12 хоног энд тануудаад тэг гарч ирэхдээ өстөө өргөн өөрөө ингээд мэдээлэл гараад ирдэг. Аа за одоо бүгд ажиллаа хуваалцаад өгч. За тэр ажиллаа ий тээ. За ажилдаа хахад бэлэн үү? Маш болгоомжтой байх хэрэгтэй байна. Эндээс нэг нь аваад тавина, хоёр нь ийшээгээ нөхөн, нэг нь цаанаасаа үстэйгээ тавина. Аа за нөхөштэй байх биш нөхөштэй. Аа за би Яна төвшөө ирээ унах юм бол энэ олон дэгдээ татвал. Аа. За ингээд төв зөөлөн болгуулаад яг над хонгонд орно. Хонгонд орсон. Аа цаастаа. Окей. Өнгө хоёр нав нэг нь цаанаас маш өндөр. За. Хурдан хийгээд тэгвэл даарч юм бол өндөг маань аим орохгүй юм биш. Тийм. Тийм байх. Тийм, дөрвөх юм бол судас нь хагарчих учраас зөөлөн өдрийн нэг операторчтай дарагтайгаа ингээд тавуулаа ажилладаг зэрэг. Тэгээ энэ ажлыг ингээд бид нар чинь ингээд 7 хоног тутам ингээд хийж яадаг ажил шүү дээ. Ердийн ажлуур байхгүй юу? Тийм. Хоёрхан сэтг өндөг өндөг хоёрхан машин өндөг хийхэд л амар хөс гарчээ. Юу фитнес ээ тий? Юу, торхын. За яач вэ? Аа? Чиний хөлс бүр амар байна. Надад бол аяг сонирхолтой юм байна. Аа. Өөрөөр хэлбэл 8 өндөг зэрэг барьж сурлаа. Микроб орчиж ирсэн. Бас гардаг юм байна. Тэгээ өндөг чи маш агаад гişil үүдэг. Маш. Энд байгаа ажиллаж байгаа ажилчид бол өстой мундаг юм байна. Дахиад ихөрж авч байгаа бай. Тэгээд юурээс хугацаа алдаж болохгүй. Хугацаагаа хэрвээ жоох удаал гар дээрээ бариач юм уу? жоохон дааруулчих юм бол тэгээд тэр чин дотроо өндөг болохгүй юм байна гэдгийг мэдлээ. Гэхдээ одоо хэцүүгүй өмрөөдөө ажиллаж гэж хаана юу аах вэ? Хамгийн гол нь ийм юмыг хийжээж бид нар лэр эн чин одоо яг ингээд хүнсний бүтээгдэхүүн болж ирж байна гэдгийг л өөрөө сонирхолтой байгаад байгаа байхгүй. Иддэг дахианыхаа яг бүр одоо яг их усүрдээр нь бүр ингээд өндгөн дотор тэгдэхэ болох тэр процессд нь оролцсноо гэдэг бас сонирхолтой юм байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Ястаа мундаг ажил хийх юм. Ястаа хэцүү юм байлээ. Хоёрхот хэрэг хаахад нэгж байгаа юм гэж байна. Амар том хариуцлага юм байна. Энд дээр алдаа биеийг их бах. Би ч одоо тэр 150 зулцаг барьж ил гэж бодохоор л айгаа зүгээр гар салганаа. За үйлдвэрийн энэ цагийн дарахтаа баярлалаа гэж хэлээ. Ажлаа дараагийн ажилдаа явъя да. 4800 1 км 100 тавьж ярьдаг ч гэсэн шүүгээ дотроо 57 мянга байна. Тэр шүүгээд аврах юм бол 57 мянгуулаа өгөх аюултай. 57 мянга аим байгаа юм биш үү? Манай хүмүүс нөр бол өдөр шингүй хаач маач. Манай цэгийн гад найр ханаа байна хэрэг Тэгээ одоо яаж байгаа бол хийж байгаа бол тийм байгууллагаар шүндэг жаавал за тэр болохоо за очлоо гэх. Ажлаа шаардлагаа заалахад ирж амьддаг одоо. Өөрөө юм уу? Манайхан нөгөө ирсэн үү тийм үү? Аа. Гур ингээсээ ихнэр авсан бай. Тэгээд энд нэг доголдуу тэгээд чинь нэг хэлгээ доголдсон бүгд доголно шүү. Та нэг байхгүй. Би чи яг их юус үү? Их юус яаж бодсон юм бэ? Амар хөдөлсөн байна. Тийм ээ. Одоо тэжээлийн цех рүү н орчихжээ. батчлагдсан гадааны бат хэжлийн бөөнкөртэй тэрэн дотор нь шар бурцны шавцсан хийдэг. А энэ болохоор витамин амин дээр нь За тэгээд цацаа дээр энэ витамин амин дэмийг энэ зөөдөг ажлыг нь хийж үтсэн. А ингэж гараар зөөж хийх хэрэгтэй юм лээ. Бус нь аль нэг Монголд үйлдвэрлэгдсэн зүйлүүд нь болохоор тэжээлийн бөмбөрөөсөө автоматар татагдчихдаг. Амар хэцүү юм билээ. гинэ. Цайнд орох. Цайнд орох болж байна. Одоо дахиад хийх. Сайхан. Цайга уцгаа гэж бодож байна. сайхан хоолнд орлоо. Аа хоол идсэн гэж одоо ажиллаж үгүй. Одоо нөгөө дэгдэх боолжуулах байлгүй явж байна. Аа тэгээд нэрлэх дэгдэхээр бол ордог. Энэ тэгэлээр шовнуудаа хаалцдаг. Тэр бол одоо хориотой байна. Аа бас хөрхөн бол гараа сүйдээ чадахгүй тэгээд хүмүүстээ одоо байлаа. бол орох юм байна. Гэтэл бас дахиад хувцас солино. Чи бас яг тэгжээж юу яахгүй бол идэр чи маш эмзэг одоо яг үндэ бол бид нар чи яг энэ дахианы нэг төрх нүгээр л аялал тэнд ажиллаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэгдэх боожуулах байна гинэ. За, одоо энэ 3 дахь хувцас өмсөж. 3 цагаа хувцас. 3 дахь цагаа хувцас. Би чинь ингээ 3 байраар орсон гэсэн үг тийм үү? 3 байр уу 4 байр уу? Бүр толгой эргэжлээ шүү. Би намайг арай. Энэ би юм уу? Аа. Айтах харагдчихсан учраас. Нэг дажгүй харагдаад чигээ. За, бидний бас сэтгэл их өндөр ээ нэ учир нь гэвээс одоо үйл явц үйлдвэрлэлийн бүх зүйлүүдийг хараад үнэхээр одоо яаж юм сэтгэл хөдлөж юм маш сайхан эрүүл цэвэрхэн орчинд чанартай хоол хүнсээр энэ дахианууд маань хооллдог юм байна. Тэг надаас дээр амьдрдаг юм байна гэдгийг харлаа. Амьдралын зөв хэмнэлтэй, хоолтын цагтай, тусдаа ингээд хоолт нь бүр фитнесийн ингээд багшаар зөв юм гормоор хоолтдаг юм байна. А яадаг юм байна. Ариун утгал, унтах, гэрэл асах, унтрах цаг хугацаа тий амрах агшим ингээ бүх юм нь тооцоолууртай. Тэгжээж ингэж биеийг нь эрүүл байлгаж амьдрал тийм байна. Ийм амьдралын хэмнэлэн зөвгөжл хийж болох юм байна. Тэгээ бараг хүн бие хажууд нь бараг ичмээр санаа завмаар буруу идэж, буруу унтаж ирд юм шүү. Тийә. Энэ бүр тийм амар халах юм шиг үү те. Магт орч. Харин тийм үү. Энэ гадна талч 28 градус гэж байна. Би тэгвэл цанцаа тайлчулъя. Тайлбарлаж тийм үү? Тэгээ. За. Агааг харсан чи нэг л бүр нүцгэлмээр санагдчихлаа. Таарч өөр. Мак загтай өөр. А 16 хоногтой дэгдэх юм уу? Оо. Энд. Мм. Энэ дахиад хэдэн шиг гоо гэсэн юм. 26 мянга. 26 мянга. Дулаахан орчинд ингээд чигтэй орчинд 42 хоног тийжээгээд тэгээд нэдлгаанд ингээд явуулдаг. За эднэр маань олоод ирэхлээр хамгийн анх дэгдэхээ болохоос энд ирээд дэгдэхээ ахт нэмэлтийн тижээл савнд одоо ингээд э, хүн гараараа хооллогдог. Яана тийм юу бүгдийг нь гараараа дамжих юм. Тийм гараараа дамжуулж өгнө. Шуурчин маань ингээд өдөртөө ерөөсө 7 хоног яг бүтэн эндээ өнжин. За тэгээд 7 хононгуудаа бүгдээрээ энэ услуур тижээгүүрээсээ идээд сурчихна. Усаа нөгөө нэг үлээж уух хөстэй шувууд. Үлээж ингэж уух хөстэй тэхгүй бол нөгөө хушаа нурагшаага юм шүгүр учраас нөгөө гадагшаага гойчих магадлалтай усаа ууж чадахгүй. За тэгээ яг ингэж үлээж өөх юм бол юу одоо хоолгоод агаад урсаад хоол ер нь ордог учраас яг тэр өндөр намд нь тохируулж одоо тэр шувууг ууж байгааг бичвэл яг Тэгэхээр халуузаад байвал шуурын өөр ингээд хошоо ингээ ангалцдаг. Аа за. Ангалцаад би та халуузаад байна гэдгээ өөрөө хэлчихэж өгдөг. Аа. Өөрөөсөө одоо нөгөө нэг ярихгүй ч гэсэн биеийнхаа хилэмжээр бид нэрт ингээд хэлж өгдөг гэсэн. Тийм бай. Тийм ажиглах нь айгүй чухал. За тэгээд хэрвээ даарчих юм бол пардаг тал руугаа буюу ханардаг гэсэн. Нэг нэг тал руугаа ингээ бөөгнрөөд идэг гэсэн. Тэгэх юм бол аа даарад байгаа юм байна. Би арай даараалаад байгаа юм байна да гэдгээ шууга хараад мэдчихдэг гэсэн. Аа. Тэгээд ерөнхийдөө манайх нэг Монгол өөрсдөө гэсэн технологи болж байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. Ягаад гэхээр нөгөө дөрвөн удирдлын одоо өөр өөр амьсгалтай учраас. Аа. Тэгээд амьдралдаа анх удаагаар ийм их жижиг шовонууд дунд орж ирж үзэж байна. Одоо миний хийх ажил гэх юм бол энэ дагаа усын а тэгээд тэжээлийн шалгалт юм байна. Тэгээд хамгийн чухал юм нь агаарын температурыг яг хэвийн хэмжээнд нь бас байлгах чухал юм байна. Тиймээс галах нь амар таргалцсан биш үү? Дижил амар идсэн гэсэн. Оо тэр ар. Тэр ихтэй идэж тийм ээ. Хоол идж байгааг нь харах. Тийм юм бэ. Энэ ингээд игнээгээр ингээ усаа ууцгаж Одоо энэ турбаагаар нь ус нь гоожж байгаа юм биш үү тийм? Аа. Нэг дэгдэхийг барьж бүр ойрхон ингэж үзүүлэх. За та барьж байгаарай. Би нэг дэгдэхийг барь. Зүгээр ингэ барай болчиход зүгээр. Олон. Оо таавчгараа уучгараа. Аа яа яа яа. Тий. Одоо энэ чинь нөгөө бүр жижигхэн байхтай нөгөө шав шар үйдэх чинь аа 10 хэдэн хоногтой болохоор ийм болчих юм шиг. Тийм байх. Би 6 оноор нэг химиг авдаг. 6 оноо? 6 оноор нэг инкатри тийм жоохон жоохон шуунууд аваад. Тий. Айгүй аимхан юм бэ. Тэгэд ингээ айчхараа стресст орчдөг гэдэг шүү, тий. Тэд нар чи айгүй айхтар гадны хүнийг аюул сүрхий таньдаг гэсэн тий өөрийнхөө өдөр болго хардаг хүнээ болохоор айгүй сайн мэддэг юм бил. Нас насаар нь одоо хэдэн цаг унтуулахгүй гэдээ горимтай. Тэний хадаагаа бид нэр одоо унтуулж амраадаг гэсэн. Ер нь одоо яг хүний ёсоор ер нь ингэж хэсгэж бойжуул чинь гэсэн. Одоо энэ усын нэмийг үл энэ карантаа онгоолно гэсэн үг үү? Одоо энэ болохоор нөгөө яг ингээд юунда тааралцсан баг идэх юм. Энийг нэмэх шаардлага байхгүй. Оо зэ. Хм. Танаг сонирхолгүй энэ одоо юу цагаа юм бэ гэж. Наа чи ажиллахгүй тоглолцоо сууж ирэв. Ядарчтай. Өө. Эдгээр маш амар тайван юм орчинд байдаг юм байна. Одоо бол нэг 400 грамтай байгаа юм байна. Тэгээд нэлгаан дорох үедээ хоёр хилтэй болд юм байна. Нөгөө дараа төрөлтөө илүү сайн төрөл төрөөрэй гэх нэг боян уйлдах хэрэгтэй гэж тэр зарчмаараа ингээд юу хийдэг гэхдээ тэр нэг аюугаа тайлбарласан өдрөө. За. За, тэгээд лабораторид оръё. Яам нэ. Оо энэ бүтээгдэхүүнүүд их олон сайн нь орсон байрны орчин нөхцөл дээр ирүү тахын талаас нь үүдийн хинэ очтой байгаа. Энэ болохоор бикэр хийшээ манай хийм химийн лаборатори юм байна. Аа. Бид дөрвийн бактерийг судлал амир уу гач. Яри хизээлийнхаа нөө уурэг эрдэс байц нь бол кальц фосфор тослог гэдэг юм явж штэ. Аа. Өөртөө хийсэн. Хизээлийн тослог. Хүн дээр бас үзчихдэг. Аа. Одоо маань бас төхөөрөх цех гэдэг тусдаа цех юм. Тэр цех тусдаа дахиад нэг том цех аа. Нуу ч юм болохоор Ой биш биш. Боцаа нөгөө юу ба. Доо чи хишигдлаат ямар адилхан юм бэ? Хишигдлагийн хамаа. Хажуунаас нь гараад. Тий? Үгүй шүү дээ. Мэдхгүй нөө. Нүд нүд хамаа тий нүд. Нүд нь аяга адилхан хацрам ч юм уу? Тийм ээ нүд нь аяга. Тийм бас би сая бүр хажуунаас хишигдлаа үдчихвэл нэг ирээсээ. Аа. Нэг 91 уу. Цаг байтахаар гэдэг. Хамаатан биш үстэй нэр жинхнээсээ. Биш биш. Аа. Эсвэл гişиг талын дуу их сонсд юм уу? Аа. За ингээд. Одоо 5 цаг болж байна. Ажлын цаг дуусаад бид нар ажлаа тараад явж байна. Тэ. Хаяада бас ингээд мэдхгүй юм аа мэдээд тэ. А дээрэс нь бүр ингээд хөлсөөрөө мэдэрч яа мэдэх чинь гоё юм бэ. Надад хамгийн сонирхолтой нь 150 тэр дэгдээхэн өндгийг зөөхөл хамгийн гоё байлаа. Бүрийгэд гар салганаад ирсэн шүү дээ ингээд. Яна алдчихгүй дээ. Би 150 аим ийшээгээ зөөж гин гэж бодохоор ингээд. За энэгээр нэг зочлоо гарыг те. Муу сайн байна уу? Би гарч байгаа юм хажууд нь аюу цай уусах бодгоо те. Юу ч бодохгүй дээ. За цацаад ямар вэ? За ажил их ямар байдлаа үлдэр дээр өрж ирж байна. Агуудаа үлдэр дээр ч очиж ч юмсэн амар Амар сонирхолтой. Их сүргийн зээх гэдэг юм. Үнээр нь бусад нэг юмсаа авахарч юм шүү дээ. Арай өөр хурц. Ягаад гэхэл нөгөө арай удаан амьдарч байгаа учраас олон жил тийм олон жил гарсан жил хагас амьдарч байгаа учраас аа нэг тийм аим хамарлуусан тийм тийм тэнд удаан байж байгаа зүгээр орж ирэлсэн гээл муха царайлах гэснээр болохгүй шүү <laughs> амар царайгаа маскын дээр би ингэж дарсан шүү цэхийн дарамтаа загнууд шүү яг өгөх гэснээр бид нар ч бүр дарсан одоо энэ дээр бүр ч болоогүй юм шиг хэдүүлээ бүгд тэрэ байдаг Тэгээд дэлгүүрт ороод оргиг авчих баярлаж байгаа зөөр. Тийм, хүн үзэл болсон гэдэг. Тийм баг хажуунаас нь шал рекламдчих. Зүгээр авахгүй шүү дээ. Зүгээр зүгээр. Хүү дахиад гарна явсан чинь. Хүү юм. За ингээд өнөөдрийн маань влог оргид дахианы үйлдвэр дээр бид нар ирж ажил бүтэн өндөр ажиллаж бит хоёр юу яалаа? Сайн ажиллаж үзлээ бас үндэснийхэн үйл дүрүүдээр битүүрийн бас нэг явж дотор нь орж өөрсдөө ажиллаж бас тийм энэ бүтээгдэхүүнүүд энэ юмнууд биднэрт очихосоо өмнө яг ямар дамжлагаар ямар процессор болгохын гэдгийг үзүүл нэгдүгээр том зорилго маань биелэлээ. Тэгээ яг үүндээ ингээд энэ том үйл дүрүүдэд бол энд ажиллаж байгаа улсуудын ар гэрийнхэн тэр болгон бас ингээд фотошопоо нэвтрээд энтэй танилцах боломж бол байхгүй. А тэгэхээр ингээд бит хоёр энийг төлөөлүүлж тэр ар гэрийнхэнд нас нөхөн нэхнэр нь ямар ажил хийдгийг бас зогсгон ч гэсэн үзүүлж мэдрүүлэхийг зорилоо. Яг хамгийн сүүлд нэг л дүгнэлтэнд бол би хүрлээ гэж бодож байна. Жинхэнэ утгаараа Монгол дахиад бол энэ төлөв юм байна. Монголынхон хөрсөн дээр ургасан одоо үр тариа буудаага хооллоо. Аа тэгээд Монгол ажилчдын гараар одоо бүтээгдээд хамгийн сүүлд нь яг Монголынхон хүмүүст шинээрээ шинээрээ цоо шинээрээ ингээд ерөөс хэдхэн цагийн дараа ингээд таны гар дээр очдөг юм байна. Одоо бид тэр өнөөдөр шүлээ энэ бол огт бэлэгний бүтээгдэхүүнүүд биш. Яг энэ чэнэс бид өөртөө худалдаж аваад яг мөнгөө төлөөд яг л үнсээ үйлрлээ дэмжиж гин. Худалдаа авалт эндээ хийнэ. Тэгээд хамт байсан баярлалаа. Тэгээд та нарт дараа дараагийн юм үйлдвэрлэлд бид хоёр явж байна үзүүлнэ. Тэгээд энийг ер нь цуврал олгож үзүүл бас мэдэг гэж бодоод байгаа юм